और वीरे क्या हाल है और वीरे कितना अद्दा ही है क्या चल रहा है आजकल आजकल तो कबीर सिंह चल रही है यार मैंने भी बहुत सुना इस मूवी के बारे में मैं भी जाऊंगा देखने नहीं क्या हो गया क्या? अरे आराम नाल हवा बहुत तेज चल रही है भाई, भाई से हुआ, क्या है जैसे भाईगिरी चलती है दादागिरी चलती है ना वैसे इसको कबीरगिरी चढ़ी भी है मम्मी पानी देने क्लास थक गया बहुत

फैन है पर कहीं से भी लीक हो रहा है अबे पानी है साढ़े पानी है लीक हो रहा है ये मेरी प्रीति हाँ तो मैं थोड़ी हूँ यार तेरे बाप का फोन आया था घर नहीं जाना तेरे को हुआ यूं भाई घर मत आइयो तेरी जान डंडा लेके बैठी है गेट पे क्या हो गया नॉर्मल आज कबीर गिरी नहीं साले कल पता है क्या हुआ है क्या हो गया अरे और उसको ना सबसे पहले कलर तेरा भाई लगाएगा किसने टच किया उसका मादर की सारी कबीर गिर भाई सी खत्म नहीं होने वाली à, bé <laughs>